krenut ćemo od ovih propekova, on legendary, i onda ovdje sve bolje i bolje. Prvi pek. U, kaj korver nije loše. sreće sreće kope danas. Ni uče sam imao. Preključe. Uuu, dobra, dobra, raslo je Dalej łączyć. Uuu, dawaj, smash 1 proper. here love. Kjem blokir. Prvo ćemo ove lineup pro pekove. Ja. Sada ćemo da otvorimo prvo ove playoff pekove. sada prelazimo na dobre pekove. RS3. RS2, ja. Joj, ovaj kriš pol. I'm off. Хоч другий. Um, um. Anthony Davis. Dobra, nie losz. Paugas, or... Clay Thompson. Ooh. Oh, and I will pull do sada. Jamir ne I zadnji pek. Ligo, eu A, ligo. Ah, Mrs. Nelit. I ništa ni u ovim pekovima. Imali smo možda dva dobra pula i to je to. mnogo sreće u ovim pekovima u zadnje vreme.